大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师。这样，星星若没有行为，就是死的。我信，故我行。今天第十期讲，神要对你说什么？ 因行为称义，我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？这样信心若没有行为，就是死的。这样看来，人称义是因这行为，不是单因这信。 那我们知道，作为一个人呢，基本上我们常有一个内在，一个外在，啊，内在就讲我们的心理，外在是讲我们的这个行为，所以我们有内在，有外在。那很长呢， <laughs> 啊，有一种情况就是人的这个内在呢，啊，内在哇，他很生气，可能。 他的行为就可能表现出一种批评、不满，甚至是暴力。所以他是内里里外都一致的啊，因为他生气，所以他表现暴力，在里外都是一致。但是有一些人呢，他却啊，口说的是一套，做的又是一套哦，他心里所想的哦。 跟他的行为呢却又不一致，那这又是一种虚伪的表现哦，很懂得隐藏。我到底啊，你是怎么样的人，我就不知道。但是在这里呢，这个今天的经文呢，就讲到一个在信仰上非常重要的事情。大在这里就讲到，就是说你的这个信仰呢。 是死的信仰吗？你的这个信仰对你是有益处的信仰吗？所以这对我们来说是一个很好的反思，因为你的信仰如果是死的，你的信仰没有益处的，那或许你可能也没有得救啊。所以对我们是非常的重要。在这里，他呃经文呢是没有读出来。 不过呢，他在这个经文里面，你去看雅各书的全章，他就有讲到一个呃实在的这个例子。啊。这个实在的例子呢，就是讲到如果有弟兄姐妹们，他就是呃身体自身哦，或者呃缺乏有不足啊，基本上就是讲就是这个呃经济上有一些的困难。 啊，来到教会的时候啊，你可能对他来说呢，就是哎呀，祷告就好了，平平安安的回去了，啊这样的一种表现，而没有实实在在的呃在物质上来去供应他，来帮助他。所以你口头上的这个祷告，你口头上的关心啊，其实呢，对这个当事人其实没有一个实实在在的。 帮助，而且你的这个祷告、你的关心，看来好像啊是你的这个信仰有信心的一种进谦的表现，但是呢，实实在在的却没有将你的这个信仰的进谦通过行为流露出来，也就是说。 今天你的这个信仰里面的信心，你的敬谦，你的爱心，是躲在你的心灵里面的，没有人可以看得到、知道，而只有你自己知道。所以，当你自己说你是敬谦，你有信心，你有爱心，它是需要通过一个外在的行为表现。 将它流露出来，那别人才看得到你是心，你跟外在是一致的。因此，在二十四节这样看来，人称义是因着行为，不是单因着性。人称义是因着行为，不是单因着性。 所以你要信，但你还要有行为。所以在这个雅各书里面，每食开头的时候都会说：“哦，我信，故我行。”所以你有信，你就应当有行。那我们在这个呃信仰上，常常都会听到说“因信称义，因信称义”的道理。 啊，在这个教义上，我们呃很强调因信称义，因为啊我们都说这个是上帝的恩典，所以特别是以弗所书二章啊的八到九节，你们得救是本乎恩啊啊，强调的就是是上帝的恩典，不是因着你的信啊，是因着你的。 上帝给你的恩典啊，不是因着你的行为啊，所以你们得就是本福恩。所以很多时候我们就强调因信称义，因信称义。这是保罗啊在加拉太书嗯常常提到的。但是呢，我们也不要忽略了在加拉太书的第五章里面呢就有提到什么呢？ 唯独使人生发仁爱的信心才有功效，唯独使人生发仁爱的信心才有功效。也就是说，你因信称义，而这个因信称义要使你生发出有仁爱的信心，那才真正的有功效。 也就是性与行为呢，它基本上两者是一致，没有任何冲突和矛盾。而以直来到雅德书，特别特别的铭文指出，人称义是因着行为，不是单因着。 性，两者都需要。当然很可惜，在好多的教会，可能常常都忽略，只是常常讲因心称语的道理啊，这也就使到这个信徒呢，常常是在当中呢，就变成了这个忽略，然后呢，也灵命没有成长，是因为。 总是认为我是因性得救的嘛，所以我生命不需要成长，我也不需要有爱心，我省吃在当中不侍奉不热心，犯法犯罪其实也没有问题， <laughs> 因为我是因性成瘾，所以这个就在当中错解了这样的一个经文。我们要知道，在信仰里。 保罗讲阴性称义是针对当时的律法主义的，因为这些律法主义者都以为我行了律法，我就能够得救。然后保罗还告诉他们，不是靠着你的行为，是因为上帝的恩典。所以阴性称义是特别针对你还没有信主的时候，是上帝的恩典，不是靠你的行为。但是 当你信了主过后，你得救后，你的这个信心呢，需要生发仁爱的信心；你的信心呢，需要有这个行为来衬托你的信心。但是因为教会啊。 很多时候只想因信称义，然后就有所的忽略了。所以在这个经文里面呢，给我们有一个很大的提醒：如果你只单单说我因信称义，然后灵命不成长，行为表现不讨上帝喜悦，然后呢？ 啊，虚虚虚假假的做你的基督徒，啊，新闻就会问你没有实实在在的这样的一个信仰行为，你的信仰或许是死的，或许是对你没有益处的，严重的话你可能都还没有得救，所以我们需要有。 行为来在见证我们的信仰，所以在这个第二章里面呢，就特别就列出了亚伯拉罕、现以撒的事，来说明行为的重要性。这是神对你说的话，天父上帝。 去主主你帮助着我们，很多时候我们会因这因信称义的一个教义，而忽略了我们需要有这个行为来衬托我们的信仰，忽略了我们需要有这个行为也是我们称义的一个管道，所以我们很多时候因此而使到灵命不会成长，也使到我们在这个善行。 个人的修养品德上有所的忽略，我们祈求主帮助着我们，因为雅各书很明文的告诉着我们，如果我们的这个信仰呢是没有行为的，我们的信仰或许是死的，也对我们没有益处。我们祈求主提醒我们，如此祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。 你的参与，我的动力。转发就是宣教。写几个字，彼此鼓励，一起来学习。再见，上帝祝福你。